Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Rafka dan Zabir Hari ini kita sudah berada di pantai Cepat sini, cepat sini laut aja ya, kalau lewat dekat laut nggak banyak pasir Hah? Ayo bisa, ayo bisa. Ayo bisa. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? pipi. Buma, buma, e, buma, buma, e. Wah, wow, ditanam lagi mobilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you.